Allah Man anta ya Syekhun? Maksud kedatangan ulun tuan dari Darussalam Lorong Amal untuk jasratul rahmi dengan Haji Umar. Syekhnya dari mana? أنا دري عراقي والأفغانستان أسامة بن لادن أسامة بن لادن طيب نعم نعم مجاهدين أفغانستان أسامة بن لادن Kan Kuaji, Syekhnya terpilih dia dan Afghanistan. Jadi kan Osama bin Laden? Kan Kuaji. Jadi nangganya? Nangganya Osman bin Laden tu Kuaji, yang tinggal di Gading. Naam, naam, naam. Fikir sama bila dendaknya. Jadi maksud kedatangan syekhnya, munafakat atau mufakat? Syekh Haji Umar. Naramu anilal iraqi. Khususan, khususan, khususan Haji Umar. Bu Haji, dari ubah ubatan Kamu make kerja oh, ni. Haji Umar. Haji Umar. Nah. Ia adalah ramuan yang diramu dari pecahan rudal sekat, Tuk Haji. Ya, Tuk Haji. Ya, ini rudal sekat tu blender. Ya. Gak tak yang Tuk Haji yang aku buat ubat tu je. Ya. ya, macam ubat nak Tuk Haji. Anak-anak, anak. Syekhuna ya Haji Umar. Anak. Eh? Hasil ramuan dari peninggalan dari Raja Firaun Ra'natillah. Firaun. Baik kami mengenal ini Raja Firaun. Ada awak tak yo, lagi. Dumi oh lagi. Hanya pakai ada Raja Firaun. Mak. Nana Nabu dari Arab. Asal ramuan bom atom itu ku haji. Dari Hiroshima nunggu lagi. Oh. Putri Sakia. La, la Sakia. زكية يا شيخنا انت انا انا يسميار يسميار يسميار يسميار اسمي إيه؟ انا شاندين شاندين شاندين يسميار انا جاو لقادي بتو لو يسميار كان في زكية آه، نعم نعم أنا dari أفغانستان أفغانستان Dari dengar minyak-minyak wangi ni, Mei. Oh, Mei. Hazra Mia Pasturi dari Arab Saudi digunakan oleh para putri-putri dan para wanita-wanita oh. yang... Oh, no. Penuh, penuh. Ini mumpul pelan-pelan yang terjauhnya. Penuh, penuh. Apa ni leh mah? Apa je mah? Tuan nak putih yang tu. cek tu kuat di ke kau buat penyung ya. Thank you. Joni ke peluknya yang para Arab Roy. apa bulu ke tepi kuih roh ah, kuranya. Kerana jilai ini yang nak keri. Kaji semarangan. Aji Umar. Eh, sampai hati yang berdalih lun cu'u nyo buah coklat habis kupot. Butaduk ngoyung tangan lu. Balon ku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Bertus balon hijau cak. Oh, mungkin panen tak ada lagi. Ayuh, mana pang tak ada yang lapar ni, weh. Kau lah, kau lah. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Lengkap di cap, Roji. Lembo coklat, tong lembo u. Lo pelajaran. Menyeru lagi mas halung di Arab. Di anale ni jangan kau ikut. langsung kaji narasa belas kasihan bercuti kerau ke anakku kaji kerau. Nah, mana aku upaya naji ke pelajaran. Ya. Yang singa punya. Baru tak pegelah. Puna kena ngangan ke lain. Ha? Jauh ju. Yang nangan ku. Yang tiga. Siapa engkau aku ikat ni no? Mana orang puli? Ha. Habis buat tu pena lah, buat urut. Hang gagah masalah. Hang tu demi pio hek mesti api. ta hệ ha cơ mà nhau bro ta nằm bỏ mà tê tu pe tê tàu tuần trọng Ginom yang kali mari beti bah hanyut. Kalau ke ji hang kerot gitu. tidak itu kan alam tertarik. Kayak yang tabu, sumpah dulu. Ala na ito po yung sinasayo. May dani comfort. Ang paro pa siya may dang kitibet ng long, ha? coba-coba Malah malah di Gede ku dapat Janda ku dapat